もう少し前。 肩抜いて肩抜いて肩抜いてはい。 さんの家内安全商売繁盛を記念いたしまして一本締めさせていただきますよありがとうございましたはい Hey, up! Hey, up! Hey, up! Hey, up! Hey, up! Hey, up! Hey, up! Hey, up! Hey! 拝借よーお願いしますはいご苦労様です辰木大王様素晴らしい宵宮でした他の町会に負けてませんでしたありがとうございます、えー、じゃあ町会長一言いただきますどうも皆さんお疲れ様でございました